我戳进去一钱。 मले दिन्न म त अँ टिकटकमा त भाइरल हुन्छ अरे त्यही भएर चलाएको नि मोबाइल दिदी तपाईँ आउनु त तपाईँ भाइरल हुन्छ अनि के के गर्नुपर्छ हामी मेरी माया डल्ली डल्ली पनि हल्ली हल्ली मेरी माया कनकराको चर्चा गल्ली गल्ली कसरी गर्नुपर्ने हो यसरी कि यसरी कि यसरी गर्दा हुन्छ मेरी माया डल्ली डल्ली किन पनि हल्ली हल्ली मेरी माया पुनक्राको चेचा गल्ली गल्ली म त टिकटकमा यति भाइरल भएछु यस्तो पनि यस्तो यस्तो बनाउनु पर्ला वा राम्रो राम्रो फुड आएको भाइ van brengt de Milix. Hup. Kom ik het hier aan? ഇവരെ ഇവരെ സൽക്കത്തോട്ട് പരി സല്ല ഇന്ദ്രമയ കൊത്തി ചക്കൊത്തി जो ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿ ಕಣ್ಣೆ ಸಸುರಲ್ಲಿ साली तिम्रो जुबान छोरी मलाई भागी भागी न सताऊ कानमै सुटुक बताऊ तिमीलाई बाबाको माया कति लाग्छ मलाई आफै म त भाइरल भइसक्यो अब जे बनाउँछु सौडा भन्दा नि अब त भाइरल அஜமரன் படம்